Hoy ya nadie quiere saber humildad y talento No quieras verles morir aquí cerca Mándales lejos, no te arrepientas Vive la vida conforme te venga Y deja de pensar en qué hiciste Solo se vive una vez, me dijiste Ya no pretendas dar media vuelta Sigue firme en cada paso que das, amor Es lo que mueve su agenda Nada la hace tan feliz como tú Algo de luz para que mientras pueda seguir escribiendo poemas Es una razón para ser Hoy el medio justifica su fin y rezando por ella No quiero pensar que no pueda Tú metiste la paz en esta guerra Mírame, no pienso volver a perderla Solo porque no la merezca Está cada vez mirando cerca A ver si por alguna puerta pueda escapar de lo que encuentra Alrededor suyo una familia enferma Siempre en alerta Que pego otra vez y mataré yo mismo esa puerca No te lo pierdas Algunas personas solo son malas Solo son mierdas Solo son feas dentro y fuera No valen nada Estaré contigo hasta que muera Que, muera mi Mueve su agenda, nada la hace tan feliz como tú. Algo de luz para que mientras pueda seguir escribiendo poemas es una razón para ser. Hoy el medio justifica su fin, no más sufrir, solo placer, solo escribiendo.